Բարև ձեզ։ Ուրեմն string-երի հետ աշխատելուց մենք ունենք տարբեր ֆունկցիաներ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Ուզում եմ խոսալ այն ֆունկցիաների մասին, որոնք որ շատ հաճախ են օգտագործվում, բայց իհարկե ընդհանուր ցուցակը կարող ենք ստանանք այսպես, կարող ենք Google-ում ուղղակի գրել ուրեմն JavaScript string API ու առաջինի մեջ, որ մենք sense մտնենք, երբ որ բացի, ահա, Այստեղ կլինեն բոլոր ֆունկցիաները, որ մենք կարող ենք օգտագործենք եւ իրենց բացատրությունը աչի վրա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Լիքը ինֆորմացիա։ Okay, հիմա եկեք կենտրոնանք այս ֆունկցիաների վրա։ Առաջինը, որ ուզում եմ խոսամ, կոչվում է to uppercase։ Ինքը, ուրեմն, տեքստը դարձնում է մեծատար։ Այդքան բան։ Այսինքն, եթե մենք ունենք ինչ-որ let a, որի մեջ կա hello world, ինչ որ sense մի բան, եթե մենք անենք let be a.to uppercase, այս to uppercase-ը այս այս տեքստը չի փոխում, բայց ինքը ստեղծում է միար նոր տեքստ, որը ուրեմն ամբողջովին մեծատառ է եւ վերադարձնում այդ տեքստը, որը մենք վերագրում ենք b-ի մեջ։ Հիմա եկեք գրենք b-ի արժեքը, աշխատացնենք, խնդրեմ, բոլոր տառերը մեծատառ են։ Նույնի հակառակը կա, այսինքն կա նաև to lower case, փոքրա տառ ենք դարձնում, այդ աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ բոլոր տառերը հիմա փոքրա տառ են դարձել, okay, հարմար բան է, էլ ինչ կարող ենք անենք տեքստերով, ու իմիջայոս ուշադրություն դարձրեք, որ այս ֆունկցիան կծած է հենց string-ին, նույն ձևի ոնց որ օրինակ for each-ը կծած էր array-ին, հա, կպած էր array-ին, նույն ձևի այս function-ները կպած են հենց string-ին, որ մենք կարող ենք իրանց օգտագործենք։ Okay, ուրիշ ինչ կարող ենք անենք։ Կա substring, եթե պատկերացեք մենք ունենք մի հատ տեքստ ու ուզում ենք վերցնենք մենակ մի հատվածը այդ տեքստի, okay? Օրինակ, լավ, hello world-ի օրինակով ուրեմն գրում ենք substring եւ տալիս ենք երկու ինդեքս։ Եվ ինքը այդ երկու ինդեքսի մեջտեղի տեքստը կտա, բայց ստեղ մի հատ նուանս կա։ Եկեք ասենք թե ստեղ վերցնենք LLO, հա, ոնց դա կարող ենք անենք, դե h-ը 0 ինդեքսում է, in 1 ինդեքսում է, l-ը 2 ինդեքսում է, չէ, նենց որ 2-ից գնում ենք միջև 3, 4, միջև 5-ը պետք է գնանք, նայեք ստեղ, ինչու միջև 5-ը, նայեք, որտև ինքը այս առաջին ինդեքսը, որ վերջնում է, այդ ինդեքսը կարդում է, բայց այս վերջին ինդեքսի արժեքը նա չի կարդում, ինքը կարդում է միջև 5 այս վերջի ինդեքսը։ Okay։ Այսինքն երկու ինդեքսը կարդացվում է, բայց 5-րդ ինդեքսը չի կարդացվում, կարդացվում է միջև այս ինդեքսը։ Այսինքն ստեղ կլինի, ուրեմն եթե սա 0 էր, սա 1 էր, սա 2 սա, L կլինի, սա 3 է, էլի L կլինի, սա O-ը 4 կլինի, այս արդեն probable-ը, այսինքն դադարք տեղը, արդեն 5-ն է, դադարք տեղը մենք չենք կարդա եւ հետեւաբար մենք որ run անենք, կտեսնենք LLO։ Okay։ Եվ այդպես կարող ենք ոնց որ մի մասը տեքստի վերցնենք։ Եկեք օգտագործենք այս այս ֆունկցիաները, որպեսզի մի հատ օրինակ գրենք մի հատ ֆունկցիա function name to upper իրենք ուրեմն կկանչենք ինչ որ name to upper-ին կկանչենք ինչ որ մի տեքստով, ասենք թե, չգիտեմ, Joe, հա, Եվ ինքը մեզ կվերադարձնա, ոնց որ կվերադարձնի մեծատառով անունը Joe, եթե սա ուրեմն alert անենք։ Ահա։ Նայեք ոնց, ուրեմն մեզ պետքա միայն առաջին տառը, չէ, մեծացնել։ Ուրեմն մեզ պետքա վերցնել ուրեմն return ենք անում name.substring առաջին տառը։ Հիմա առաջին տառը ոնց ենք վերցնում։ Դե 0-ից միջև 1 չէ։ Եվ ելի եմ ասում, հիշեք, որ 0-ից մինչև 1 նշանակում է 0-ն օգտագործվում է, բայց կարդում է մինչև 1-ը, 1-ը չի, չի կարդում։ Նենց որ սա կտա մեզ առաջին տառը, որը այս սպարակայում կլինի j։ Հիմա այդ տեքստը չէ, substring-ը վերադարձնում է մի նոր տեքստ, որը այդ այդ մասն է։ Ուրեմն դա անում ենք դա to upper case Okay? Եթե ուղակի տենց անենք, տեսնենք ինչ կստանանք։ J, okay? Բա մնացածը, այսինքն դա հիմա մենք պետքա կպցնենք մնացած անունի անունով։ Ուրեմն name.substring իսկ մնացածը ինչ է, դե սկսում է 1 ինդեքսից եւ գնում է միջև վերջ, որը name.length է, length, այսպես։ Աշխատացնում ենք։ Խնդրեմ, Joe մեծատառով Joe։ Այսինքն այստեղ եթե ինչ ուզում եմ կարող եմ գրեմ, կարող եմ Ruben գրեմ, մեծատառ Ruben, կարող եմ, չգիտեմ, Michael գրեմ, ասենք թե մեծատար Michael, պատկերացեցիք։ Իսկ եթե ինքը արդեն մեծատար է, բան չի փոխվի որտեվ եթե մեծատարով տեքստ մենք անում ենք to upper, ինքը ուղղակի բան չի անում։ Հենց որ մեծատարնել է աշխատում, փոքրատարնել է աշխատում, ամեն ինչ աշխատում է։ Ու եկեք սենց անենք, եկեք ավելի խառը բան անենք։ Եկեք գրենք Joe sense Հիմա ինչ կտա։ Դե ինքը սա մեծատար կդարձնի, բայց սրանք մնացածը դե ուղղակի կվերցնի ինչպես կա։ Հետևաբար մենք կստանանք sense բան։ Եկեք նենց անենք, որ այս վերջին մասն էլ փոքրատար դարձնի։ No problem, ստեղ ընդհանրապես անում ենք դա to lower case։ Okay, այսինքն առաջին տառը մենք վերցնում ենք եւ դարձնում ենք uppercase։ Դա կպցնում ենք, concatenate-ենք անում մնացած տեքստին, որը նախ եւ առաջ մենք անում ենք to lowercase, այսինքն սա աշխատում է, հետո սա, այսինքն սա աշխատում է, հետո սա է աշխատում, հետո նոր այդ երկուսը կպցնում ենք իրար, նայեք ստեղ, Joe, կայվա չեմ, լավ, Ուրեմն ծորեցինք ուրեմն to up to to upper to lower ու substring։ Եկեք խոսանք split-ի մասին։ Ինչ է split։ Split նշանակում է ոնց որ կիսել, հա։ Այսինքն, եթե մենք ունենք ինչ-որ մի տեքստ, որի մեջ կա ասենք թե sense մի բան, split-ով մենք կարող ենք այս տեքստը ջարդենք եւ ստանանք մասնիկներ, դետալները այդ տեքստի, մաս-մաս մի զանգվածի մեջ, այսինքն split-ը մեզ վերադարձնում է զանգված, որի մեջ կան այդ դետալները։ Ինչպես կարելի ասա ջարդել։ Նու պատկերացրեք, մենք այս տեքստից ուզում ենք ստանանք առանձին hello-ն, հետո առանձին world-ը, չէ՞։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե իր մեջտեղը կա այդ պրաբելը, չէ՞, այդ այդ տեղը, դադարք տեղը։ Կարող ենք ջարդենք այդ տեքստը ըստ դադարք տեղերի։ Նայեք ոնց։ a.split ասում ենք ջարդ ջարդի այս տեքստը ըստ դադարք տեղերի։ Ու ինքը ինչ մեզ կվերադարձնի մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի առաջին արժեքը կլինի hello տեքստը, երկրորդ արժեքում կլինի world տեքստը։ Եկեք alert անենք, որ տեսնեք։ Խնդրեմ, hello, հետո world։ Okay, երկու երկու արժեք կան այդ զանգվածի մեջ, երկուսն էլ տեքստ են։ Այլ ոնց կարող ենք ջարդենք այս hello world-ը։ Դե եկեք, լավ, hello world-ը այդքան հետաքրքիր չի, եկեք մի նախադասություն անենք, ասենք I went to the store, okay? Սա իմիջայլոց եթե էլի պրաբելով ջարդենք, հա, մենք կստանանք միած զանգված, որ մեջ կլնի I, հետո went, հետո to, հետո the, հետո store։ Մենք կարող ենք օրինակ t-երով ջարդենք իրան։ Հա, ընդհանրապես ստեղ դնենք t, հիմա ինքը ըստ t-երի կբաժանի մեր տեքստը դետալների։ Հիմա ինչ կստանանք, նայեք։ I when հետո T է, չէ լինելու, դե T-ն ինքը օգտագործում է ջարդելու համար, այնց որ ինքը կիսում է I when ու դնում է որպես մի մասնիկ։ T-ից հետո ինչ մնաց։ Դե մնաց մի հատ դադարք տեղ, որ այս դադարք տեղը, հեսա այստեղ է, դադարք տեղ, հետո մի հատ էլ է T, որից մենք ջարդում ենք ու ստանում ենք O ու space, չէ, O եւ space, հեսա, O եւ space։ Հետո մի հատ էլ T, հետո his his չէ, հետո մի հատ էլ t կա, որի որ մենք օգտագործում ենք ջարդենք եւ or։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղ տալիս ենք ցանկացած մի text, որը որոշում է ինչպես ջարդի մեր եղած տեքստը։ Իսկ եթե մենք տանք մի հատ տեքստ, որի մեջ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, դա նշանակում է ինքը ջարդում է ամեն տառը, Այսինքն ինքը ջարդում է, քանի որ սա ոչ մի բան է, ինքը ջարդում է ամեն ոչ մի բանի վրա։ Այսինքն ամեն տարի մեջտեղը կա ոչ մի բան, չէ՞։ Այդ ոչ մի բանով ջարդում է։ Նայեք ինչ ենք ստանում մենք։ Միած զանգված, որի մեջ կա ամեն տառը i-ը, հետո probable-ը, հետո w-ն, հետո in, հետո n, հետո t-ն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզում ենք ինչ որ մի տեքստ ջարդենք տառերով, կարող ենք split անենք դադակ տեքստով, Մենք նաև կարող ենք իրանց սպիտ անենք, ասենք պրաբելով, մի բան դադակ տեղով, որպեսզի ստանանք ասենք խոսքերը, հա։ Եվ այլն եւ այլն։ Ինչի է սա հետաքրքիր։ Դե պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ տեքստ, որը անուն ազգանուն է Joe Schmo։ Okay։ Մենք կարող ենք ուրեմն առաջին հերթին անենք, պատկերացեք ունենք մի հատ function, որը ընդունում է name, full կարևոր չի, որը ընդունում է name եւ իրեն եկեք կանչենք դե a-ով, դե Joe Schmo-ով, լավ, Joe Schmo, այս եկեք համենք states։ Okay, կանչում ենք Joe Schmo-ով, ինքը ընդունում է name, չէ՞։ Մենք նախ եւ առաջ ու Joe Schmo Ruben-ի հասենք թե, հա։ Um okay, այսինքն Joe Schmo-ն Ruben-ի տղան է։ Okay, եկեք նայեք ինչ կարող ենք անել այստեղ name.split space-ով, հա, ուստեղ կստանանք մի հատ զանգված names։ Հիմա այս names-ով մենք map կանենք, names.map Եվ ստեղ այս val-ը մենք ուզում ենք առաջին տառը մեծացնենք, չէ՞, այսինքն return ենք անում val.substring 0 1 դա 2 upper case հետո դա կպցնում ենք մնացածի հետ, val.substring 1 և val.length-ի չապով։ Ստեղ նաև կարող ենք անենք .to lower case, ինչու չէ ահա, սա ուրեմն կվերադառնի զանգված, որի մեջ կլինի, ուրեմն առաջին այս սպլիտը կվերադառնի Joe, Shmo եւ Ruben-ի զանգվածի մեջ, չէ՞, այդ երեք արժեքը։ Հետո այդ զանգվածով մենք պատտվում ենք եւ ամեն մեկի համար մենք դարձնում ենք մեծատար, այսինքն սկզբից դարձնում ենք Joe-ը մեծատար, հետո Shmo-ն, հետո Ruben-ին, եւ դա վերագրում ենք մի հատ նոր զանգվածի մեջ։ upper names Հետո, հիմա այս upper names-ը մենք ուզում ենք կապցնենք իրար, Դա ինչպես կարող ենք անել։ Դե մի քանի վարիանտով կամ կարող ենք, ասենք reducer-ով կպցնենք իրան text-ին, կամ կարող ենք մի հատ ֆունկցիա օգտագործենք, որը կոչվում է join։ Join-ը ինչ է անում։ Երբ որ մենք ունենք մի հատ զանգված upper names օրինակ, դա join որ անենք, join նշանակում է կպցրու բոլոր արժեքները այս զանգվածի իրար, որպես text այսինքն տեքստավորի բոլոր անդամները եւ կպցրու իրար։ Ստեղ մենք կարող ենք որոշենք, երբ որ կպցնում է իրար, իրանց մեջտեղները ինչ պետք է լինի։ Հենց որ եկեք ստեղ տնենք մի հատ դադարք տեղ։ Եվ սա վերադարձնենք։ Եվ տեսնենք ուրեմն այս մեր գրած ֆունկցիայի արդյունքը ինչ կլինի։ Ահա, մեծատար Ջո, մեծատար Շմո, մեծատար Ռուբենի։ Այսինքն ինչ ստացվեց, ինչ արեցինք ստեղ։ Մենք ստեղ ստացանք մի հատ տեքստ, որը ամբողջովին ունի անունն աննի մասներ, հա, առաջին անուն, մականուն եւ այլն, հա, հայրանուն, տտտ։ Ամ դա եկավ ստեղ։ Մենք իրեն ջարդեցինք մասերի, այսինքն ջարդեցինք մի զանգվածի, որի մեջ կա սկզբից, այսինքն սա կվերադառնի մի զանգված, որի մեջ կա ուրեմն Joe, հետո մի հատ է զանգված, որի մեջ կա Shmo, որի մեջ մի հատ է զանգված կա Ruben-ի, այսպես, okay? Այս տողը կվերադարձնի միած այսպես զանգված ու գցում ենք այս names-ի մեջ։ Հետո ստեղ այս զանգվածով մենք map ենք անում, որպեսզի մենք ուզում ենք հիշենք, երբ որ միշտ ունենք ինչ-որ զանգված, ունենք անդամների, ուզում ենք անդամների արժեքները փոխարինենք, դարձնենք ուրիշ բան, այդ փոխարինելը դա map ֆունկցիան ենք օգտագործում։ Իսկ map-ը ինչ անում։ Ամեն անդամի համար կանչում է այս ֆունկցիան, այսինքն սկզբից joy-ով, հետո shmoy-ով, հետո ruben-ով, եւ ամեն անգամ այն ինչ որ ինքը վերադարձնում է, դա դառնում է նոր անդամ է այդ ինդեքսի մեջ, այս նոր զանգվածի մեջ, որը վերադարձնում է եւ վերագրում ենք upper name-ի մեջ։ Իսկ սա ինչ է անում, այն ինչ որ մենք միջև էտ էինք անում, անունը վերցնում է եւ դարձնում է առաջին տառը մեծատար, մնացած տառերը փոքրատար։ Այսինքն upper names-ը հիմա կունենամ Այսինքն upper names-ը հիմա կունենա միաձանգված, որի մեջ կլինի մեծատար Joe, մեծատար Shmo եւ մեծատար Ruben-ի։ Սենց մի բան։ Հիմա մենք այս զանգվածից պետքա ստանանք մի հատ տեքստ։ Դրա համար ուրեմն գոյություն ունի մի հատ ֆունկցիա array-ին գցած, որը կոչվում է join, join կպս միացրու, հա, կպսրու իրար join-ը ինչ է անում։ Ինքը ուրեմն վերցնում է բոլոր անդամները, եթե դեռ text չեն դարձնում է text, մեր բaragայում արդեն text են եւ կպցնում է իրար։ Եվ ստեղ մենք որոշում ենք, երբ որ նա կպցնում է այդ անդամները իրար, մեջտեղները ինչ ենք դնում։ Այս բանին մենք դնում ենք մի հատ probel, հա, այսինքն դադարք text։ Եվ ահա ստանում ենք սրա արդյունքը կլինի ուրեմն մի հատ տեքստ, որը կունենա Joe, հետո այդ probel-ը, հետո Shmo, հետո այդ probel-ը ու Ruben-ի։ Ահա ու խնդրեմ մենք նկարում ենք դա էկրանի վրա։ Ճոշմո Ռուբենի։ Okay, ուրեմն շարունակեցինք առաջ, ուրեմն to upper da da da split-ը արեցինք replace all փոխարինի ամենն։ Այսինքն, պատկերացրեք մենք ունենք let a, որի մեջ կա who is the bomb։ Ասենք թե սես մի բան։ Մենք կարող ենք անենք a.replace all փոխարինի բոլոր, ստեղ տանք որևէ տեքստ, օրինակ o, գնայք o, այսպես, ես հա տեքստ է, չէ՞, սա կարող է ավելի լավ եկար լինի, ասենք բամբը կարող ենք փոխարինենք, դարձնենք who is the best person ever։ Ինչ որ sense մի բան։ Եվ սա կվերադարձնի մի հատ նոր տեքստ, որը մենք կարող ենք alert անենք b, ահա, խնդրեմ, եւ ստանանք մի հատ sense մի բան, who is the best person ever։ Ինչ ստացվեց, որ ինքը գնաց այս տեքստի մեջ եւ մանեկավ այս տեքստը, որը սա է, եւ դա փոխարինեց այս տեքստով։ Okay, այսինքն այս ֆունկցիան օգտագործում ենք փոխարինելու համար։ Ինչի all, որովհետեւ պատկերացրեք, ունենք ունենք bomb, bomb 3 հատ։ Ինքը ոչ միայն առաջինը կփոխարինի, այլ բոլոր անդամները։ Ահա, խնդրեմ who is the best person ever person that ever per, per, blah blah blah կարճ ասած տեսնում եք էլ ինքներ կարդացեք։ Okay, պատկերացացիք, չէ՞։ Okay, ու նաև գոյություն ունի replace, որը մոտավորապես նույնն է անում, բայց ոչ բոլորը։ Okay, ուրեմն մենք կարող ենք փոխարինենք, կարող ենք ջարդենք տեքստը, մեծատար, փոքրատար, տեքստի մի մասը վերցնենք եւ վերջնա վերջական ուրեմն միատ օրինակ, ուրեմն մենք կարող ենք այդ տեքստի մեջ մանգանք ինչ որ մի տեքստ։ Այսինքն, պատկերացեք, մենք ունենք ինչ որ մի տեքստ, որի մեջ կա Uh, um, this uh, person went to the, store and purchased a car. Haha. Okay. Ասենք թե ունենք մի հատ sense text։ Ուզում ենք տեսնենք այս text match. մեջ կա, ասենք store A dot search store։ Այդ կամ։ Ա սա ուրեմն կվերադարձնի index, որի մեջ կա այդ այդ բառը։ Եթե չգտնի, կվերադառնի -1։ Ինչու -1, որտեղ -1-ը real index չի, հետեւաբար ինքը ասում է, տենց index չկա։ Հիմա եկեք alert անենք bin, տեսնենք ինչ կտա մեզ։ 24։ Ինչու 24, որովհետև 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Պարամ 24-րդ ինդեքսում մենք ունենք սա։ Image-ալոց։ Մի հատ բան ցույց տամ։ Հիշում եք զանգվածի մեջ մենք ոնց ենք կարդում ինչ որ մի արժեք, հա, այն ինդեքսով մենք, այսինքն եթե մենք ունենք ինչ որ զանգված, որի մեջ կան ինչ որ թվեր, մենք կարող ենք ասենք 3-ը վերցնենք այսպես, b1, չէ՞։ Սա կկարդա այդ արժեքը։ Պարզվում է string-ում մենք նույնը կարող ենք անենք չենք կարող գրենք, որտեղ string-ի մենք իրավունք չունենք փոխել, բայց կարդալ կարող ենք, այսինքն մենք հիմա alert կարող ենք անենք a-ի եկեք h-ը կարդանք, այս h-ը, որը 1 ինդեքսում է, չէ՞, նայեք այստեղ։ Բում, h, հա։ Եթե այդ 1-ը լիներ 2, կարդայինք i, okay, this i-ը։ Այսինքն մենք ցենց կարող ենք կոնկրետ ինչ որ մի տառ մեր տեքստից կարդանք։ Իմիջալոց սա վերադառնում է string, հենց որ սա կարող ենք անենք դա to upper case օրինակ։ Հիմա այս երկուսը ինչ պետք է դա, այս այս i-ը պետք է տար, չէ, բայց քանի որ to upper case ենք տալի, մեզ կտա մեծատառ i այդքան բան։ Հիմա էլի եմ ասում, ուրեմն ֆունկցիաները, որոնք որ կան գծած, կպսրած string-երին շատ են, բայց այս այս սրանք ֆունդամենտալ են եւ օգտագործվում են ամենտեղ, երբ որ մենք JavaScript-ով ծրագրավորում ենք, նենց որ առաջարկեի, որ անգիր անեք եւ իրաց անունները, եւ ինչպես են օգտագործում, ինչ արժեքներ պետքա տակ եւ ինչ եք վերացնում։ Շատ կարեւոր մի դետալ այտենց ուրեմն ֆունկցիա գոյություն չունի, որը string-ին փոխի։ Բոլոր ֆունկցիաները, եթե ինչ-որ բան եք կարդում կամ ինչ-որ բան տալիս է ձեզ ինչ-որ նոր տեքստ, ինքը եղած տեքստը երբեք չի փոխում։ Ամ սա կարևոր է, ինչու, որովհետև ի տարբերություն string-ին, օրինակ array-ի բaragայում կան ֆունկցիաներ, որոնք որ փոխում են այդ array-ը, եւ կան ֆունկցիաները, որոնք որ չեն փոխում։ Օրինակ, push-ը փոխում է, չէ՞։ Push-ը նշանակում է ավելացնում է մի հատ արժեք ամենավերջում։ Դա օրինակ, այսինքն փոխում է հենց այդ զանգվածը, որի վրա դուք push եք կանչում։ Բայց օրինակ map-ը, երբ որ մենք անում ենք, map-ը եղած զանգվածը չի փոխում, ինքը վերադարձնում է մի հատ նոր զանգված, որը ունի այդ մեր map արած արժեքները, հա, այդ արդյունքը նենց որ զգուշ եղեք, ուշադիր կարդացեք բանը documentation-ը, հա, որ հասկանաք հստակ, ոնց է ֆունկցիան աշխատում, ինքը փոխում է եղած արժեքը, թե ինչ որ նոր արժեք է վերադարձնում։ Էլի եմ ասում, string-երը երբեք չեն փոխվում։ Okay, string-երը հենց ստեղծում ենք, միշտ լինում են դա, ցանկացած ֆունկցիա, որ մենք կանչում ենք, օրինակ substring-ը, ինքը չի փոխում, ինքը ընդհանրապես վերադարձնում է մի հատ նոր ստեղծված տեքստ։ Ամ այդքան բան։ Հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։